俺が言ったように、今回はゴールドの仕事だ。ターゲットは小さな銀行だが、奴らは警備を厳重にすることで多くの顧客を持っている。この仕事の事態が悪くならないよう、せっせと働いてくれよ。金庫にドリルで穴を開け、ゴールドをバゴンに詰めるんだ。ゴールドは重いぞ。覚えておけよ。塗装者の手配は俺の指示を待って。 わかったあ、俺の手下が金庫に穴を開けるサーマルドリルを裏に置いている。さあ、始めるぞ。